Da Corsica all'Argilà, il podcast di Storia Nostra. Un nome Stefano. Stefano è sciuto da un nome greco Stefanos che darà in latino Stefanus, che vuol dire incoronato. Vinari a forza da una traduzione dell'ebreo Keriel, a corona di Dio. Non sua cristianità, a corona era intesa come simbolo di vittoria. Dopo è associata al primo martirio, San Stefano, e, a corona, di un martirio. E per questo che Stefano sono festeggiati l'indomani di Natale, il 26 di dicembre. E tanto, come l'era il primo santo, si può dire che lui ha l'origine di un culto di Isanti. La sformazione di Stefano in Etienne venne tardo, verso il XIV o XV secolo. Corona di Dio, anche senza credere in Dio, e a classe. C'è la dire di no, tutti stavano sotto i petti. Parzoni di prima trinca. Tanto, metto a nota più alta, infinito a 90 10.